Wait a minute! got supplies. Level three के चुनाव ओए जून तो टाणा से यार और पास पर लेफ्ट विंग दूध के टाणा लेफ्ट का फर्स्ट का थर्ड से लास्ट में आठ में तो này này tôi nghe là tôi sẽ đến rồi. हेर्दै हेर्दै हेर्दै हेर्दै Cả hai mắt là cả hai đi. Điều và đi cái đó là bằng kia là chắc là các tôi tôi thôi nó có thể sẽ Awesome. एक और और किल फ्री चलो एक और रुक जा अभी आओ दो को पता है और पावर बिल्डिंग पे स्पीड सब कर पुल वाला पुल चलो ब्रिज ओके ऑपरेटिव बटन और रखिए गाडी चाहिँ Wait, लानुपर्छ तुम्हारा बंदा नहीं हमको पता नहीं तो आ रहा है हमारा बंदा हाँ वही था रुक जाओ रुक जाओ पता नहीं गाडी ओए मान्छे मान्छे मान्छे पछाडि मान्छे रोक रोक रोक रोक रोक Awesome. Awesome. अल्लाह अबे मेरे करीब है पर ओहो <laughs> मैं पीक नहीं रहा था सही पैर नॉट मार गया था मैं ठीक है ठीक है पता नहीं oh, get What's up, bitch? Oh, my God. एक सीन है माया को समीने वाले में उठाना दे ना बोल तो बीच में खत्म bye bye tata goodbye गया